assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolaman 106 dana 14 mini o'yinimizda 106 dana biletimiz qolgan uspet qiling 500 rubl bilet narximiz ertaga oqshom finali общий количество biletlar 399 donadan iborat 60 dan emas ya'ni 70 dona prizlar bor 1000 dollar главный priz undan tashqari 100 dollarlik 5 minglik 3 minglik 2 mingliklar hammalaringizga omad tilayman albatta ekranda сбербанкқа привязан qilingan сбербанкка хуршет deb chiqarib 500 rubl tashlab saxanchek whatsappda jo'nating sizga biletingiz zinglab boradi ertaga oqshom finalga qatnashingizdan hammangizga omad tilayman алейкум. Салом алейкум дӯстони, салом алейкум бародаро, хуш омадтон. Ҳама тамо омад мехоҳам 14-уми бози ба 106 та билет мондага, нарх билет 500 рубл, обш кади 399 тона, 70 та приз аст, главнаш 1000 доллар. Бад 5000, 3000, 2000, 100 доллар. Ҳама тамо омад, фақат дастгирӣ кунед, як та билет бигиред. Ҳами экран баз берам, аса приз накадага, пага шаб худо хоҳад финалш. Ҳама тамо омад, ҷигаро.